So yun guys, andito naman po kayo sa, sa aking channel and my name is Rox J at kung di ka pa nakasubscribe sa aking channel, isubscribe mo na yan. So anong gagawin natin ngayon? Pupunta tayo sa isang sikat na gawaan ng comp dito sa Pangasinan Bisonit Maker at bibili tayo ng keyboard para sa ating kaibigan na nagpapabili sa akin ng keyboard. <laughs> Gago! Tsaka i-update ko na din yung uh, i-update ko na din yung computer na pinapaayos ko doon kasi balita ko, hindi pa ayos eh. Paano masabi? Kaya yeah, guys, mm, ipapakita ko yung mga ano nila, mga gamit nila, ganon, para para baka may sponsored tayo, di ba? Kasi, at saka congratulations pala sa akin kasi na-reach ko na yung 129 subscriber. <laughs> Gago! May isa na lang 130 na lang kaya mag subscribe ka na para mabut natin yung 1k subscriber kasi gusto <laughs> talaga maging vlogger kakapagod maglakad habang nagsasalita <laughs> gago so yan guys update ko na lang kayo takpan mo na nga pre takpan na so yan guys nandito na kami sa aming pinaroroonan at bibili na kami ito yun ito mo yung logo yan yun guys tara pasok pasok na tayo tara Opo. <laughs> Gago! Opo. Tara guys, pasok tayo. Tapos na yung ko. Tapos na. Yung ano. Teka. Guys, bibili tayo ng keyboard para sa ano ito yun oh. Pwede mo. Yung bird na yan, yan. Yan. Ano? Meron. Kumuha ko ng keyboard. Yung keyboard na naman yung binili ko nung last. <laughs> Gago! Last. Kasi bumili ako nung last eh. Dahil yung pinapayos ko daw tapos na. Pero Teron, ano? Balik na daw ni mama ko yung ano, yung yung bayad. No, ano, nung umilaw. Nung ano, glow in the dark. Yan. Gago! Yung umilaw, yan. Sa mga gustong bumili ng computer, bili na kayo dito. Lalagay ko yung link sa description para maano nyo, tsaka lalagay ko yung contacts nila para makatawag kayo kung gusto nyo bumili ng computer. Meron silang benta na piso net, eh, piso wifi, tapos, nagsiset up din sila ng gaming PC at lahat ng gamit is meron sila para para makabuka ng gaming PC mo. Kaya, paano masabi? Kaya mas affordable dito at mas makakamura ka pa. Ayan na. Ito yan na. Ah. Tingnan natin, i-ano na natin, i-unboxing na natin dito para malaman nila. Ayan na. Ah. Ayan, gaming PC. Oh. Tsaka yung mouse, sumilaw din yan. Bumili na ako nung ano eh, yung last. Yan. Ay, balik na natin. Sira. Pero, na inayos mo na? Pinalitan mo na? Oh, sige, ano? Palita, ano, bayaran na lang ni mama ko pag, ano, ilan na I-receive mo para alam ni mama. Yeah. Paano masabi? Lagay mo lang dyan. Ayan, yeah. pinapakita pa eh. Hanap. Balik lang muna natin to. Gara. So yung pinayos ko, sila, sira pala yung motherboard kaya pinalitan na nila para ano para maayos na ulit yan da, bali dalawa yung kinuha namin iresibo mo na rin tong keyboard ano teron yan guys nakakapagod naglakad kami hanggang dito kasi pinero yung sasakyan Tsaka ano, Tyron pala. Yung ano, yung CPU socket. Yeah. Paano masabi? bigyan mo din ako, bayaran na ni Mako panandik kapag ano po. Sige sa akin. Ay! Yeah. Tanungin natin yung nabebenta, siyempre. Meron. Meron, ano bang ano bang mas maganda? Ano bang maganda sa sa ano, piso net maker o sa ibang gawa ng computer? Ano mas maganda? Meron. Kahit saan ka magkambas, walang tatalo sa presyo namin. Oo. Oh, mas makakamura. Saka kompleto sila dito. Buk bukod na nga sa mura, pogi pag gumagawa. Oo. <laughs> Gago! Okay. Pakita mo eh, pakita, pakita mo mukha mo. Pakita mo. Pakita mo. <laughs> Hindi pwede pakita baka may love yung mga ano eh, nanonood eh. Puro sang liver. Kapag ka nagpaayos ba sila ng computer, ma, mga ilan yung maririts na araw bago nila kunin yung mga pinapayos nila? <laughs> Depende sa sira. Pero hindi naman natatagal ng isang linggo, di ba? Hindi na dadala ng isang linggo. Oo. Lalagay ko na lang yung link sa description at yung calling number nila is lalagay ko din sa link para makabili kayo ng computer. Hindi kayo magsisisi kasi kumpleto sila ng gamit dito lahat ng gusto yung bilhin at lahat ng kailangan sa computers, kompleto sila. Kaya bumili na kayo. Mas favorite ko dito kasi mura. Kaya nakapagpatayo kami ng com shop namin dahil sa kanila kasi mura yung mga ano nila eh, benta nila. Kaya hindi ka magsisisi kapag bumili ka. Gago! Yan pala. Kaya, ayun oh. Tingnan mo, nagpayos ako ng computer, yung gastos ko lang. To. To, yan o. Oh. Yan yung gastos. Hindi, di ba mura? Pati yung, pati yung ano, yung keyboard nakamura ka kasi yung keyboard nila, 380 lang. Ayun ano, na, Teron. Teron, bayaran ko na tong keyboard. Oo, so, i-fade mo na yung keyboard. I-fade mo na. Tsaka isulat mo natin yung hindi nabayaran o sa susunod na balik natin dito, titignan natin kung ano yung, paano nila ginagawa yung computer, kung ilan yung mga tauhan nila. At <laughs> Gago! Saka, yung mga dumadating na supplies, papakita ko sa inyo sa mga susunod ko pa next vlog. Kumbaga bakit ako sa inyo ano yung mga ano, ano yung dahilan bakit nagustuhan ko dito? Yeah. 1.6 ka ko na lang ka. Yo. Oh, ah, sige. Iwan mo na. Saka may pagkita. Ah, sige. Yan. So, tiyan na. Pagpala muna tayo. Salamat sa inyong panonood at kung di ka pa naka-subscribe ay subscribe mo na tong YouTube channel na to at kung interesado ka sa computer is punta ka na dito para makamura ka sa computer. So yun guys, takpan ko na para maka madala na namin to.